くために旅立ってシェルチー俺は探し求め続けてきた強い意志を持った者 と共に戦うにふさわしい戦士の魂を持つ者を戦士の魂お前にも聞こえているはずだより強い敵との戦いを求める声が燃える魂の叫びが俺と共に来いお前にいや俺たちにふさわしい敵が待っているもし協力してもらえないのならば仕方がない お前の心を操らせてもらうことになるぞジャンジャック・ジャカール友との戦い VS ジャン西暦2100年突如現れた悪のプログラムデリトロスによって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 その時復活したウェブナイトたちが駆けつけてきたそしてグラディオンは仲間と合体することにより新たな力を得る心強い仲間たちの帰還に喜ぶケントとグラディオンだがマジカルゲートの解放をかけた戦いはますます激しくなるのであったドラグオンあれはあのジャギは 間違いなくガリューンのものだそうかグラディオンとの戦いに行くつもりか生意気なブラックシャークオンで叩き落としてやるか待て直樹奴のジャギは以前とは比べ物にならぬほど強くなっているここは高みの見物といこうそうかそれも面白いや ケントくんんケントくんってばなんだ葵ちゃんかなんだとは何よ今度は何の理由で寝不足なのそんなんじゃないよジャンだよジャンジャンくんここしばらく連絡が取れないんだこんなこと今までなかったのに 何か大変なことでもあったのかな <laughs> まるで恋人同士みたいな何言ってるんだよ考えすぎ考えすぎ頼りがないのは良い頼りってね <laughs> 連絡の一つぐらいしてくれよケント君に大事な話があるんだジョンマジカルゲートのアスリートエリアに来てほしいえもちろんグラディオンと一緒にねジョン何言ってるんだよ待っているよウェブダイバー結城ント分析終了確かにアスリートエリアに謎の反応があるピョコ でもエリア全体に特殊なフィールドが張られているピョコあの中で何が起こっているのかはよくわからないピョコアスリートエリアは以前ガリューンが管理していたエリアだなんだよそれそもそもマジカルゲートには俺以外の子供は来られないはずだろどういうことだろうどうするピョコ決まってら行くしかないだろ危険ピョコジャンが来いって言ってるんだ 待っていたよケントグラディオンジャン本当にジャンピョコほうューのやつ新しいウェブダイバージャンどうしてお前がそこにいるんだ嘘だ嘘だ嘘だジャンが俺の敵になるはずがない ガリュウジャンに何をした待てケントジャンに邪気の反応はないそれってジャンは操られてなどいない自分の意志でウェブダイブしているのだ嘘だ嘘ではないジャンは我流に操られているんだそうじゃなきゃこんな違うよケントこれは僕が望んだことだ僕は僕の意志で こへ来たんだ僕はガリューンのウェブダイバージャン・ジャク・ジャカールだよくぞ言った行くぞクラディオンガリューンケントと2人で話をさせてくれないかジャン よかろうケントここがどこかわかるかい本当はまだ解放されていないエリアなんだけどここはガリューンが管理していたエリアだしね 君とはどうしてもここで話したかったんだ僕と君が初めて会ったこの場所でね君と会うずっと前から僕はこのエリアにはよく来ていた別にここが好きだったわけじゃないただここに来れば何かが見つかるんじゃないかそう思っていたチャンよ勝つのだ 勝ち続けるのだ体を鍛え技を磨き精神を研ぎ澄まし常に勝利し続けるそれが誇り高き名門ジャカール家に生まれた者の定めなのだ良いな その頃の僕は何のためにフェンシングをしているのかわからなくなっていたんだ僕がフェンシングを続ける本当の理由は一体何だろうってねだから僕はこのエリアに来たのかもしれないここなら何か見つかるんじゃないかとそんな時僕は君と出会ったんだ ケント僕が感じた君の第一印象ってわかる第一印象やかましくて慣れ慣れしい変なやつお前すごいなそれフェンシングって言うんだろ俺にもちょっとやらせてくんない悪いけど邪魔しないでくれああわかるよ一人で静かに特訓というわけかわかるよ 俺だって剣道やってるからさ邪魔だって言ってるだろわからないかなすごいものを前にした時心がこう震えるようなこの俺の気持ちがね頼むこの通りもうちょっとフェンシング見せてよ らすんだろあすごいよじゃでもさもうちょっと踏み込みを力強くした方が威力が上がるなあ決して文句を言いたいわけじゃなくてえー、っとその理屈じゃなくてそう感じたわけでそう なら実践で教えてくれないか勝負しようあの時は本気で腹が立った思い知らせてやる叩きのめしてやるとまで思ったでも君は覚えてるよみんな忘れるわけがないだろなんで今さらそんな話をするんだよ今だからだよわけわかんないよなんでお前が 俺とグラディオンの敵にならなきゃいけないんだそんな必要なんかどこにもないよ僕はそうは思わないじゃじゃん僕にはガリュンの気持ちがよくわかるより強い相手との戦いを望むその気持ちが本当は君だって分かってるんだろやめろじゃん僕にその喜びを僕の知らなかった世界を教えてくれたのはケント 君なんだからやめろ君にとって僕はその程度の存在なのやめろって言ってるだろ僕からダリューンから逃げるのかい逃げるだって勝負だ結城健と僕と戦えよくぞ言ったそれでこそ俺のウェブダイバーで健と やってやるやってやるともやる限りは手加減なしだ勝負だジャン・ジャック・ジャカールウェブダイブグラディオンちくしょうなんでこんなケント 君が決めたことだいよいよだねガー新しいウェブダイバーの力とくと見せてもらうぞ Yeah!

く信じ合う力大丈夫かまだだその程度かグラディオンあいつまだここまでだガリュン何これ以上やってもただの潰し屋になるだけだ意味がないよバカな俺はまだ君の望む戦いとは その程度のものなのかどういう意味だ僕は嫌だせっかくの勝負を僕たちの戦いをこんな形で終わらせるのは嫌だジャン何を言っている今さら奥たなどとは言わせんぞガリュン僕はケントと戦いたいと思ってるでも僕はケントの敵になりたいと思わない苦しめたいとも思わないガリュン君はグラビオンと戦いたいの それともグラディオンを傷つけたいの俺が俺が望むのは真剣勝負だ僕はあいってってすごいなフェンシングはこんなにすごいとは思わなかったよなまたやろうなまた技磨いてさ力つけて もっともっといい勝負をさな面白いなフェンシングはそうだねそういえばさお前の名前なんて言うんだその時僕は生まれて初めてフェンシングを楽しいと思ったそして僕の中で何かが変わったんだ楽しいと勝つばかりが全てじゃないその先にある大切なものをつかむため お互いを高め合う真剣勝負だってあるケントが教えてくれたのはそういう戦いなんだバカ君は僕と同じだ勝つことだけにとらわれて小さな世界であがいていたあの時の僕だえー、うるさい黙れガリュン戦うために敵になる必要なんてないんだ君ならわかるはずだ黙れ 納得できないなら洗脳でも何でも好きにすればいいじゃんお前俺は ジャギが消えたやったピョコガリオンが完全にジャギの呪縛から解放されたピョコグラディオン俺たちの戦いはしばらくお預けだガリオンだがな俺はお前との決着を諦めたわけでもお前の仲間になったわけでもないまずはデリトロスを始末する全てはその後だざれ事をほざくな行けブラックシャークをウェブソルジャー ブラックシャークを厄介な連中だどうだ久しぶりにあれをやるかよかろうお前の腕が錆びついていなければ心配無用だ一度おウェブチェンジ左右アタックモード ディオンシャイニングモードクラディオンとガリュンが合体したシャイニングオルドすごいあれだけの数の敵を一撃でやったね ケント気持ちいいなケント僕はケントこれからは僕も戦うよガリュンと一緒にうん 畜生我流のやつよくも心配するな俺の傷はすでに癒えているドラグンたとえグラディオンとガリューンが一つになろうと俺たちの敵ではない俺は無敵俺たちこそ最強なのだそうだなドラグン 復活したジャガオンたちジャギから解放されたガリューン。そして新たなウェブダイバージャンこれだけの仲間が集まればデリトロスなんて怖くない待ってろよカイト 俺たちが力を合わせて必ずマジカルゲートを取り戻してみせる次回「電脳冒険記ウェブダイバー戦士の決意打倒デリトロス」にプラス